apha phambi kwam ndinencwadi ye-dbe masikhe sijonge ke ngomntu uba le ncwadi ihamba njani na ziziphi izinto esinoziqaphela kule ncwadi okokuqala ibhaliwe into yoba yeyantoni na le ncwadi ingaba yeyesixhosa ingaba yeyesingesi ingaba yeye-life skills izakhono zobomi ingaba yeye-mathematics so lena ndiyiphetheyo yeyesixhosa Enye into ezawubhalwa apha phandle kule ncwadi yigreyidi le ibanga le ncwadi ikuyo. Incwadi ke ye-DBE zimbini incwadi sizifumanayo ngonyaka. Incwadi yokuqala yekatem one notem two. Incwadi yesibini ke yekatem three notem four. Masijonge ke ngaphakathi. Ukuba siyaqaphela Le ncwadi inemixholo ngemixholo. Umzekelo, umxholo wokuqala, sibuyela esikolweni. Umxholo wesibini, usapho nabahlobo. So yahlulwahlulwe ngokwemixholo. Uzawuqaphela ke into yokuba uqala kweyiphi iveki. Lena iqala kwiveki yokuqala. iyokutsho kwiveki yesihlanu izifundo kwiveki nganye zine okay masiqhubekeke ke ngoku sijonge into yoba zeziphi iimpawu esizifumanayo apha kwi-d b e masijonge kokuqala isifundo sokuqala sibhaliwe nasiya one masityhile sijonge esesibini esesibini sibhaliwe phayana size ngantoni size Yintoni enye le ibhaliweyo apha? Kucacisiwe into yokuba yikota yokuqala iveki yokuqala. Mm, ndiyazithanda ke ezi imifanekiso iimpawu ezincinci ezichaza into yoba yenza ntoni ngoku. Umzekelo, lena ithi masifunde. Olu uphawu luthini? Bhala. Olu sisebenza ngamagama. Masidlule ke. Apha phezulu abantwana ndiye ndithi mababhale umhla. ndiyayithanda ke lena ubuyazi into yokuba ezi zitazi zintathu yindlela onobeka uphawu lokuba umntana ukweliphi na izinga umzekelo esi sita sokuqala xa umntana wam esokola that means ulapha kwesi sita sokuqala xa kweli zinga lesibini ndimbeka apha Kweli zinge lesithathu nali. Kodwa ke ndenza ntoni? Anditikishi. Ndizoba ubuso bam. Umzekelo, ndenze ubuso obuncumileyo. Loo nto abantwana ke babona nje ubuso obuncumileyo abayazi mos bona into yoba uh, okay ndilapha ezantsi andithi babona nje into yoba oh yeah miss is smiling at me that's it so ndisebenza njalo ke apha apha ezantsi kukho le nto kuthiwa siyasayina kuba kaloku funeka siyisayinile into yoba siyayibona le ncwadi siyawubona umsebenzi wabantwana so kukho ke nalaa nto into yoba yiyo bafole bame umgca qoma no no no no no no le into ilibazisa ixesha lam abakwazi ufola bephethe le ncwadi hayi ke ibe yiloo nto uba ndisayine next next next ha-a andenzi njalo into endithi ndiyenze xa besebenza ndiyajikeleza apha phakathi kwabo ndijonge into yoba okay uwenzile umsebenzi uhamba njani nomsebenzi ndilungise iindawo ezithile ndakugqiba ndibeke isignature yam nedeyithi masijonge banzi ke ndiyayithanda ke yenziwe njani kwisifundo sokuqala kukho ibali lethu masijonge umzekelo siqale sibe nomfanekiso ze sibe nebali elibhaliweyo elifutshane emva koko sibe nemibuzo engeli bali, ze sibe nayo indlela yokuba sikwazi ke ngoku sithini sisebenze ngamagama sijonge into yoba okay zeziphi izikhamiso ezikhoyo kula magama siyaziqhelanisa ke ngaloo ndlela masibuyele eqaleni phayana uba ndenza njani nam ndiyakwazi ngamanye amaxesha uyisebenzisa xa ndisenza ukufunda notishala Kodwa ke funeka ndiqinisekise into yokuba umntana ngamnye unencwadi yakhe ye-DBE kwaye ujongile apho ndifunda khona. Siqala phi ke? Siqala apha emfanekisweni. Sixoxe, zininzi ke into onozixoxa ngomfanekiso. Ungabuza imibuzo e, e, ecacileyo apha nemibuzo engacacanga. Funeke baqaphelisise Into yokuba, okheyi, ingaba uMissie uziva njani apha kulo mfanekiso? Kuphi apha kule ndawo sikuyo? Ubona ngantoni ukuba kule ndawo sikuyo? Eh, inja leyana iphayana, hmm, ingaba inja iyafumaneka kule ndawo? Mininzi nje imibuzo. Imandi ke ngamanye amaxesha loo nto kuba kaloku yenza ntoni? Yenza into yokuba abantwana baphendule imibuzo Kodwa ke funeke ulandelele le mibuzo bayiphendulileyo. Ngeloo ndlela wenza ntoni? Wandisa incoko le yenu, bayathetha. Ibali elifutshane siyalifunda sisonke. Ndiyalifunda, ndenze umzekelo. Uyayikhumbula laa nto bendithethile ndisithi ndiyenza, benze, ndim, ndiqale ndifunde ze balandelele ke ngoku nabo. Kubalulekile ke xa ndifunda ibali ndijonge into yokuba Ithini imibuzo ezawulandela ebalini lam? Kule DBE book inintsi into engenayo kuyo. Iyangena into yokuba ndandise isigama sabo. Naxa ndisenza ii-phonics umzekelo, masijonge ke into yoba kwenzeka ntoni na apha kule page. Masiqale kule yokuqala. Andithi emva kokuba befundile ibali baphendula imibuzo engeli bali. Size kumagama. ekufuneka uba waqaphelisisile siwajonge ibalulekile ke into yokuba la magama ndiwathathe apha kwi-db ibhuku yam ndiwabhale apha kwii-flash cards zam ndiwabeke phaya edongeni ukuze bazokwazi ukumane besebenzisa wona apha phakathi evekini masize kulana ke ngokwamagama ephonics apha umzekelo kuthiwa qaphela u-o no u no-e, no-i. Into encedayo ke, zonke ezi zikhamiso kuthiwa ziqaphele, uyaziqaphela into yokuba zibhalwe bomvu. Loo nto ithetha into yokuba abantwana kulula into yokuba bakhawuleze baziqaphele. Asiphelelanga apho ke, ngokuya bendithethe ngephonics, bendisithi siyathini? Siyakwazi ke ngoku Emva kokuba sifundile ngonobumba, sithini? Simjonge into yokuba ubhalwa njani. Jonga ke apha ezantsi. Kukho unobumba obhaliweyo. Kukho amachokoza. Loo nto anceda ntoni? Anceda into yoba umntana ahambe phezu kwechokoza abhale lo nobumba. Unobumba omkhulu nonobumba omncinci. Loo nto ithetha ntoni? Iziqhelanisa nokubhala lo nobumba kuthethwa ngayo apho kule page. Masibuyele ke phaa kwisigama ke, ekuphuhliseni isigama. Andithi ndithe ndenze ii-flash cards zam, andithi benditshilo ekuqaleni into yokuba le ncwadi yahlulwehlulwe njengemixholo. Into endiye ndiyenze ke ndiye ndenze ikona yam yomxholo apho edongeni ndiza kubeka khona igama lomxholo Ndithi umxholo wale wale veki uqhubekeke. Ndibhale into yoba uthini na imxholo wale veki, sibuyela esikolweni. Ndithi ugqiba kwam ubhala phayana kukho ezi posters. Andithi? Ezi posters ke zimandi ngale nto zinesigama esikhoyo ecaleni esibhaliwe ngesiNgesi. Ndiye ndithini ke mna ke? Ndiye ngamanye amaxesha ndiyabhala phayana into yoba eli gama lithini na ngesiXhosa. Njengoba ubona phaya ispace esiya siphaya zenzelwe into yoba ubhale igama eli ngesiXhosa. Enye into endiye ndiyenze nantsi, yabona uba lena andiyibhalanga. Okokuqala ndiyakwazi ukuthi okay iza izobeka ecanga kweli gama lesiNgesi uba leliphi na. Aze ke azobeka umntana athathe igama udade abeke phaa besithe ngubani udade. Mm. Okay, utata. Utata ngubani ngesiNgesi? Ufather. Okay, siyobeka phaya njalo njalo. Ngamanye amaxesha ndiyakwazi ukwenza njena la magama. Ne? Ndiwaxuba ke ndiwabeka rongo kuba kaloku ndifuna ntoni? Ndifuna bawajonge, bajonge ukuba owu oh, ingaba eli gama hmm, yinto nto erongo phayana, bawathathe bawalungise ngokwabo. Yindlela e, ndiyazithanda mos ii-games, yindlela ke endiye ndidlale nabo ngayo leyo ngokuba balungiselana amagama. Apha ke ngoku kwitafile yam yomxholo ndinale poster number one. Ndinegama elichazayo into yokuba uthini umxholo. Ze ndithathe la magama bendikubonise wona apha. Andithi? Kuba kaloku aphi ahlala apha kule ndawo. yalo mxholo ndiwabeke phayana kwindawo yam yamagama kwisigama yabona ke ngomntu yokuba esi sigama sabe silapha ne basibona njalo phi phaa kulaa theme table enye into endiye ndibe nayo phaa kwi-theme table yam zizinto ezingale theme table umzekelo sibuyela esikolweni ndicela kwabona into yoba zintoni into ezithethayo into yoba nisesikolweni nibuyela esikolweni Eh misi yincwadi ndinayo nejezi yesikolo oh awanda sayifumana phi ijezi kodwa ke siqokelela zonke izinto ezidibele nobuyela esikolweni sizibeke kule tafile yethu sawugqiba ke ngoku uzibeka kule tafile yethu sizithini sizibhale into yokuba lena yinto ethile lena yinto ethile njalo njalo so ke ngoku siyakha njalo ke ngoku i-theme table yethu Enye ke indlela endiyithanda kakhulu nabo abayonwabelayo yile. Xa udibana negama iya ke ngoku phaa ebhankini yakho yamagama kuba kaloku andithi ufuna utyeba ne kuba kaloku xa ungenamagama phaa ebhankini yakho ah ulihlwempu kaloku ndithi so iya phaa ebhankini yakho ujonge ke ngoku into yoba leliphi igama endilifuna ukulibhala ke ngoku icacisiwe phaya into yoba amagama ano a ngokonobumba njalo njalo njalo njalo njalo njalo. Uthatha elo gama lakho ke ngoku uzolibhala apha kule ndawo. Buyaqaphela inabo bonke onobumba. Loo nto ke ngoku sizawujonga ke ngoku sizawuhamba sihambe sijonge ke nale page into yoba okay funeke ndimane ndiyijongile le page Uphi wena? Yho, awunamagama? Yho, amagama akho maninzi. Bajongane ke, bajongane ke umba kaloku bafuna ke ngoku ukutyeba. Xa begqibile apha bebhalile batyeba yagcwala le nto ngamagama baphumela phi ke ngoku baphumela kwiincwadi zabo zokubhala isigama apho ke ngoku hayi ke zivulelekile ke zona ke Washiywa ke ngoku into yoba mangaphi ke ngoku amagama ozawuba nawo kuba kaloku ayivalelekanga njengalena. So siqhubekeke nalancwadi ithemu le yonke. Masijonge ke iindidididi zemisebenzi elapha kwiDBU Book onoyenza into yoba benomdla, bayithande, bayonwabele. Masijonge lena okokuqala. Kwakhona besithe kukho umfanekiso nebali. Siphinde sijonge phayana emfanekisweni. Zininzi into enozibuza. Ndizawuyigxininisa le nto. Imibuzo onoyibuza, umzekelo, bacinga ntoni? Ingaba le bhasi ilapha ifuna ntoni? Kutheni ilapha nje? Singapheleli into yoba babona ntoni apha. Sibuze imibuzo benza into yoba bacinge into yoba, okay, kutheni mhlawumbi zibaleka nje ezi? Mm, hey zijanyelwe yilen zifuna ubaleka bazokunika wena izinto abazicingayo kodwa ke funeke uqinisekise into yokuba ubanika imibuzo eyaneleyo ukuba bacinge ngomfanekiso lo bawubonileyo masigqithe ke apho kwalapha uselapha Uyakwazi ukujonga phaya ekugqibeleni kukho kukho umdlalo onowenza kwakhona apho apho bathatha khona izilwanyana kukho izilwanyana zasekhaya nezilwanyana zasendle besifunda ngezilwanyana phayana ezise ezasendle andithi Funeke ke ngoku basike apha baze bathini bajonge into yoba ingaba ndizayincamathiselisa apha nale ndawo ingaba ikhangeleke into yoba kusendle lena ikhangeleke into yoba kuphi apha okay mandithathe ke ngoku apha umfanekiso isilwanyana ndisazi into yokuba ndizawusibeka apha Okanye ndizawusibeka apha endle. Yenye ke ngoku yemisebenzi leyo enika umdla. Masijonge omnye kwakhona. Jonga ke, ndikuxelele ke mna ke into endandiqhele uyenza. Kulula into yoba ufumane nje into yoba okay ndiyagqitha nje hayi ndiyenza nje lesini. Ewe, ewe, ngoku ndiziqhelanise nothini? Nokubuza umbuzo. Ndime, ndimamele, ndibanike ithuba lokuba sicinge. Ndikhe ndibe nayo laa nto yoba, okay, masikhe sicingeni. Mm, ingaba kutheni? Ubanike ithuba lothini? Locinga. Ze bathi xa bephendulile, uphinde ubuze kwakhona uba, okay, ingaba Ngaba niyavumelana nale nto ithethwa nguNonsi? Hayi, ukutheni ke? Kulapho abantwana bathanda khona ukuphikisana. Kodwa xa ephikisa, funeka acacise ukuba kutheni ephikisa na. Andithi? So ngaloo ndlela ke ngoku ukhulisa incoko yenu. Masijonge esi isifundo. Isichotho. Nakhona phayana sijonga umfanekiso, sithethe ngomfanekiso, siye ekufundeni. Senze yonke laa nkqubo besiyenza siphendule imibuzo. Kodwa ke jonga esi sinantoni. Phaa ekugqibeleni kukho le tshati ndiyithandayo. Ndiye ndithini ke? Uyayibona mos ithe sika. Nasiya isikere. So umntu ngamnye siyasika. Sisikile ke lena andithi sijonge ke ngoku nantsi inemozulu ezingafaniyo. Qala ke kumandi into yokuba uthi ujonge imozulu nganye. Uthi okay, hayi mani ndenzele ndandixelele uba kwenzeka ntoni apha. Ndenzele noba zizivakalisi noba zimbini zintathu. cinga inoba kwenzeka ntoni ndithetha noba yintoni na wena irayithi le nto uyicingayo kodwa funeke uthini uyithethile masijonge apha yenza izivakalisi ocinga into yokuba zichaza le nto yenzekayo apha hayi ke um uzawufumana ke izivakalisi ezinika umdla kakhulu ne bamamele ke nabanye into ebalulekileyo xa umntana ethetha kungawo Itsho, Inoba kwenzeka ngantoni apha? Hayi ke ukungawe uyathetha ke ngoku inoba kwenzeka le nto misi ndithi mna nazi izivakalisi enozibhala andithi enze izivakalisi ze azithethe abanye benze ntoni bamamele kuba kaloku ibalulekile into yokuba bathi xa omnye ethetha abanye bathini bamamele senze siqhubekeke ke sithetha ngento e, abanoyithetha eyenzekayo sisuke ke ngoku apho Siye ekubani uba bathini? Bazame ukuyobhala le nto bebeyithetha. Andithi banayo eyabo itshati bayisikileyo? Bajonge ke ngoku itshati yabo, bazame ke ngokubhala into yokuba okay apha ndicinga into yokuba umntana uyankcenkceshela imifuno. Ndihambe ke ngoku ndijikeleze ndijonge into yoba okay yintoni umntana into ayenza ayibhalileyo. Kubalulekile ke into yokuba xa ubanika ingxelo uncome. Yile nto uyicingayo le? yho he hayi mandi ndayiva and ichaza lo mfanekiso ndiwubonayo uncome ubakhuthaze ukuze baqhubekeke babhale esi sifundo sethu siphuhlise ntoni siphuhlise into yokuba sifunde sijonge imifanekiso siphinde siphuhlise into yokuba abantwana bathethe ibalulekile into yoba bacinge ubaphe ithuba uba bacinge iphuhlise ke ngoku into yoba bathini baqale uyozibhalela ke ngoku izivakalisi zabo ezimfutshane Masijonge ke into yokuba xa sithetha zeziphi izinto okanye yeyiphi imibuzo endiye ndiyibuze ukuze bakwazi ukuntu uba bacinge ndibakhokelele nam ngemibuzo. Umzekelo, sijonga umfanekiso mhlawumbi lona, andithi? Sijonga into yoba, okay, inoba ngoobani aba? Andithi okokuqala noba ngoobani aba um bayazalana okanye noba yintoni hayi ke bazowutsho bakunike iimpendulo ezingafaniyo inoba kwenzeka ntoni abanye inoba kuthi inoba bayaphi inoba bathini inoba baye evenkileni inoba bayagoduka hayi banxibe iuniform baphikisane kwabona bodwa noba okay masijongeni kutheni usitsho nje acacise senza ntoni siyaphuhlisa ke ngoku ibali lethu andithi siphinde sitsho inoba kunini apha Hayi mani, ingathi banxibe iyuniform. Hayi noba babuya esikolweni. Hayi noba basaya esikolweni. Oh, okay. Masiqhubekekeni ke ngoku. Kuphi apha? Ne? Hayi kusendlile naye sebasanda uphuma. Hayi njalo njalo. Baphethe ntoni? Yintoni ebayiphetheyo? Kutheni bezawuphatha iambrela nje? Andithi ininzi nje into enoyibuza. Kutheni into yoba izinto ezithile isenzeka? Njalo njalo. and ke ngoku leyo into yenza ntoni ikhuthaza into yokuba bathi gqi nebali elingakhange libe khona apha andithi ibali elitsha abalicreatileyo bona sikhe siqale ke ngokuqaleni sithi okay if sinozenzela thina elethu ibali ke ngoku mandithathe ezi mpendulo zenu okay singathini xa silibalisa O, ngenye imini. Singabanika amantwana amagama. Umzekelo, singathi ngubani lo? Eh, hayi singathi nguAyanda. Hayi singathi nguZintle. Oh, okay. Masisitike ke masihlale ke ngoko apho. Masithi nguAyanda lona, masithi nguZintle lona. Siya senza ntoni? Senza ibali lethu lenze ntoni? Into e, evakalayo. Uyakhumbula ke into yokuba ngoba ezifika ezi ncwadi ze-DBE besiqonda uba yiyo asisoyiki uba sizihambise ezi ncwadi nabantwana kuba kaloku xa idepartment ingasithumeli ke ngoku kwakhona ezi ncwadi sizawuthini kodwa ngoku i'm sure sesiqaphele into yoba ezi ncwadi ziyafika and zihlale ayikho into yoba sizithathe sizifake ekhabhathini siphinde sizikhuphe le mayibe yincwadi umntana ahamba nayo kodwa ke ibalulekile into yokuba Uthi xa unala meeting yakho yabazali ubazise into yokuba ziziphi iincwadi ezikhoyo apha eklasini yakho. Xa sifika kule incwadi uyicacise into yokuba le incwadi sizawuqala siyenze apha eklasini kodwa ke as lihamba ixesha kuba kaloku sizawuqale ndenze mna nabo ndibabonise into yoba iyenziwa isetyenziswa njani incwadi Ze xa beqhelile baqale ke ngoku bahambe nayo baye emakhaya. Wena mzali phaa ekhaya yintoni onoyenza unoncedisa umntana lona ukuba ayenzele asebenzise le ncwadi? Uyajonga ke ngoku into yoba okay qhubekeka nalo msebenzi bekuthiwe eklasini yakho uzuwenze. So ibalulekile into yokuba ezi ncwadi zingahlali ekhabhathini. zingahlali phaa phezu kwetafile yam kodwa bakwazi abantwana ukuhamba nazo baye nazo emakhaya